y cantos, ese sonido llenado mi corazón de encanto. Doy gracias también al chivo, que con su panza afectada, trae ese sonido vivo de una mano bien tocada. Qué bonito, qué bonito brisa marina que hace sonar esta rima como el ritmo de las canciones, su belleza azul marina, como mujeres este coro que baten duro las palmas, nos alegran con decoro a la cantadora de poco que con su pura garganta nos pone la mente. Dame otro, por favor.